चले जाते हो मोहब्बत हमसे वफा गैरों से ये हुनर कहाँ से लाते हो करवट बदल लेता हूँ मैं आजकल जो कभी मेरे ख्वाबों में तुम चले आते हो